Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke okay, guys di sini gimana kabar teman-teman sekalian Ya saya record ini pas di tanggal 2 guys 2 bulan 1 2023 ya Allah semoga di tahun 2023 ini ya kan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita itu tambah berkah agar hidup kita itu lebih selesai lebih nyaman memang betul apa apabila kita beriman, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita itu begitu saja. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji keimanan kita, menguji istilahnya ketakwaan kita, ya. Bagaimana istilahnya ketika kita sudah diuji apakah semakin dekat atau bahkan semakin jauh. Nah, nanti kita akan mendapatkan jawaban itu kelak di hari akhirat. Masya Allah lah, haula wa la quwata illa billahil aliyyil dan Semoga hari-hari kita semua menjadi hari-hari yang penuh keberkahan ya, penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat ridha Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat penting. Ya, sama halnya dengan ridha kedua orang tua kita. Sebab ridha kedua orang tua dan ridha Allah Subhanahu wa taala itu bersangkutan. Apabila kedua orang tua kita ridha kepada kita di tahun 2023 ini, maka insya Allah Allah akan ridha kepada kita. Akan tetapi apabila kita ya orang tua kita dibuat murka oleh kita ya kan ah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala juga akan murka kepada kita maka daripada itu teman-teman sekalian buat orang tua yang masih ada yang masih ada orang tuanya gitu kan perlakukan mereka dengan baik ya tapi ketika sudah tidak ada orang tua maka senantiasa kita kirimkan fatihah kirimkan doa, bacakan Al-Quran, kirimkan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Masya Allah, sangat-sangat indah sebenarnya hidup di dunia ini. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang egonya itu sangat-sangat tinggi sehingga kalah dengan egonya sendiri. Lebih baik istilahnya marah-marah daripada istilahnya meminta maaf itulah ego jadi mulai sekarang di tahun 2023 ini semoga ego kita semakin baik semakin baik sehingga kita mudah memaafkan Oke okay guys kali ini kita akan merekam sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian yaitu dari channel Ustadz Samsul Debat TV jangan lupa like share komen dan subscribe nya support terus Ustadz kesayangan kita ini guys nah jom kita tengok videonya nah di sini judulnya adalah suami makhluk paling jujur. Tapi, ah, ada tapinya di sob lebay ya. Ah, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana hmm. innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala. Nasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagialah tenang kenal Muhammad Rizwan bin Haji Abdul Aziz komandan pusarti yang berusaha Tuan Meja Afandi bin Hussein Timbalan Komandan Pusarti seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekilan hmm. Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT malam ni dapat kita bersama dalam suasana yang sangat tenang bagi mengimbangi keadaan yang tidak berekon <laughs> macam itulah kan? <laughs> Jadi jangan bergerak sangat takut copek berpeluh kan. Ha. Kan anak pula kan sampai-sampai kan ha, dengan pakaian masing-masing dah elok dah sajak lah kan. Kan dengan baju Melayu sepasang itu dengan membutang lengkap sampai katih kan. Jadi tak apalah. Malam ni tajuk pula program keluarga Sakinah tentang kekeluargaan. Kan jangan risau kepada mereka yang bukan Islam pun sesuai mendengar ceramah saya insya-Allah. Dan kalau rasa-rasa di penghujung ceramah nak mengucap cakap. Lah. <laughs> Kek tangan. Ya. Betul. Ya cara eh. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian bila sebut tentang keluarga sakinah ni tentang kekeluargaan ni memang <clears throat> tak ada siapa pun aku ingat aku kahwin besok aku nak try lah rasa macam mana menderita Aku aku nak try lah macam mana rasa bila bini aku ni tinggalkan aku. Ah. aku nak rasa lah bila kahwin dengan macam mana cara kalau aku ni bertindak ganas kat bini aku pun tampar ke sepak dia sekali tengok macam mana. Tak ada. Semua orang mengimpikan kehidupan yang bahagia. Betul. Semua orang yang baru kahwin pun semua nak keadaan kata, apa sakinah tu. Sakinah ni kalau kita tengok dalam Quran pun sebut surah Ar-Rum ayat 21 tu begitu dan dijadikan isteri-isteri kamu dari jenis-jenis kamu sendiri. Maknanya pasangan kita tu memang dah Memang our type lah orang kata. Memang pilihan tu ikut jenis kita dah tu. Kan? Dan padanya ada rasa kecenderungan ketenangan, ketenteraman tu sakinah. Dan padanya diwujudkan perasaan wujud perasaan kasih, sayang dan simpati. Ha tu dah. Kasih sayang, ada pula kasihan. Kadang sayang ya, tapi tang simpati tak ada. Ada. Orang yang jenis yang tak tahu lah kepala otak tu macam mana kan. Susah lah cakap kan. Jadi mana kata bini yang tengah penat pun dia macam tu kat lagi. Air tak ada air, air, air, air. air. Dia cakap dengan bini dia. Kan? Bini tengah penat ni, bini, bini pun sampai. Apa lambat? Apa Wahal patut dia yang ambil bini dia tadi. Kan? Jadi dalam keadaan ini, itulah dia antaranya dilema. Nana pula Betul. ada yang kahwin muda, ada yang kahwin tanpa pengalaman, ada yang kahwin... Cuba tengok berapa ramai yang kahwin kerana Allah. Ha, berapa ramai yang kahwin kerana betul-betul kerana nak nak membina keluarga. Ada orang kahwin kenapa kahwin? Mak bising. Oh, mak memang tu lah jom. Mak memang bising. Masa bila mak tak bising? Oh, mak yang bisu pun mengontak-ontak. Mak memang bising. Cuba tanya orang perempuan ni, bising tak? Bising. Dia pun sebab cara dia senyum pun tahu dia bising. Kan? Nak, nak pula dia besok bagi arahan pula kan contoh kan. Orang perempuan macam tu. Kan? Tapi Mak bising tanda dia sayang tapi memang betul. dia akan bising. Betul betul. Mak tu, bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bising. Dah kahwin kan? Kahwin. Bila nak beranak? Tak ada beranak. <laughs> Dah beranak anak lelaki kau ni bila nak apa anak perempuan? Bising juga. Kan? Tapi anak perempuan, beranak kau jauh Dah beranak pula pun salah. <laughs> Hari tu tak ada anak salah, anak ramai salah. Cukup-cukup. Allah. Kan? Pergilah orang lain pula. Lepas tu, kan, seorang ni kenapa nak kahwin? Kau kawan saya dekat camp tu habis semua kahwin. Lah. Tinggal saya je belum. Dia sibuk kahwin sebab kan kawan kahwin. Yang seorang ni kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah. Ustaz, kahwin lah. Dia cakap dengan Qadi tu Susah nak jumpa orang yang kahwin Kenapa kamu nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah Ustaz hmm, Susah nak jumpa Kebanyakannya jawab Yang kahwin kerana Allah ni biasanya Lelaki yang dah kahwin <laughs> Sebab dia memang dah tak ada jawapan lain ada Jawapan yang paling baik Tu yang bini mas marah. Sampai hati abang buat sama ni. Abang ni kejam tu tak? Kenapa abang? Kenapa? Kerana Allah. Oh. Tenang jawapan dia. Tentu lepeh lagi tu. Tapi macam tu lah jawapan dia kan. Nah, saya bukan mengajar ni dah. Tapi itulah dia. Kan? Tapi itulah. Dia bagi alasan. Kan? Jadi kalau kita tengok sakinah ni di dalamnya terkandung erti tenang, hormat, aman, Betul. merasa dilindungi, penuh kasih sayang mantap dan memperolehi pembelaan. <clears throat> itu Sakinah. Ya. Jadi dia bila balik rumah kan, nampak isteri tenang, dia tak ada sibuk nak keluar balik. Dia balik rumah macam mana lah nak keluar hari ni. Abang, abang kena ceramah. Pergilah. Abang malas sebenarnya. Tak ada time lain ke? Dia nak buat. Abang ni dah selalu keluar. Banyak kerja. Memang bagus apa kalau tak memikirkan komandan menyerahan ni. Kamu <laughs> tak contoh lah, <laughs> contoh kan? Contoh. Abang, saya bukan ke mana-mana pun. Malam ni saya tunggu abang balik. Okey. Oh. Barulah betul, kan? Ah, macam lah macam drama aku tujuh apa cinta sekali lagi macam tu. <laughs> Betul kan situ kan. Tak tengok je menyampah pula aku. kan, <laughs> kan eh? jadi mana kata kalau saya tengok surah Ar-Rum tu dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati, tenteram, hidup mesra dengannya dan dijadikan antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang. Belas kasihan sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Litas kunu ilaiha bermaksud ya, Allah ciptakan jodoh manusia agar merasa tenteram antara satu sama lain. Dulu risau bila berkapal berpasang-pasangan girlfriend boyfriend sampai bila kita nak macam ni. You janji macam mana? Ha, nantilah abang buat gaji tak cukup lagi. Okey. Tak tenang. Kita rasa risau je takut tiba-tiba dia kena pinang apa semua. Jadi kahwin patut, patutnya tenang. Tapi kenapa bila kahwin lepas tu jadi tak tenang? Ha, baru tahu perangai. Itu sebabnya sebelum kahwin jangan ambil kira semua. Dia ah, suka kalah apa. Ini. Ai macam ai ai suka color pink. Mak ah, perempuan tu. Ya Allah. Sama lah dengan abang. <laughs> Apa hal pula jantan tu pula <laughs> Tengok macu pandang sandungan Bila berkawan tu paras kan Pink ya lah Contoh lah kan Contoh Ni ramai juga suka pakai pink ni sabarlah kan Astagfirullah <coughs> Kan tapi Tapi mana dia minat ha. You, you, you, you, you, suka you suka makan apa? You suka makan apa? I, I, I suka yang I suka yang pedas-pedas. Ya Allah, kita ditakdirkan untuk bersama ke? Oh. oh. Sebab wah lelaki tu macam-macam lah. Buasa semua lid semua ada. Dia bukan boleh makan pedas tapi mengaku kan. Ha. Sebab ha. nak bagi banyak kepura-puraannya. Ha, tapi bila kahwin, itu ha, sebab orang dulu-dulu standi. Orang dulu-dulu, mak ayah yang kenen kan. Kebetulan tak, dia memang dah mak lama. Mak ni cantik tahu, saya suka. Kebetulannya. Kadang-kadang tak dapat tengok pun. Mana ada macam sekarang bertunang lama-lama tinjau. Dulu bertunang pun dapat tinjau boleh jauh ya. Mana ada dulu. Masa bersanding pun tak nampak muka. Sebab muka dia tirai. Dulu kan dulu-dulu punya pengantin tutup. Dia dia mengoling sikit pun nampak eh. Nampak bau sikit eh. ada titik lalat. Wah, ada titik lalat. Lepas tu dah masuk dalam bilik, Kan? Masa tu duduk sebelah barulah dia buka dia muka tu lelaki tu selak muka. Apa macam tu muka kau? Ha, tak ada lah. lah kan? Ni contoh. Contoh, contoh. Tapi, tapi bahagia sampai ke sudah. Betul sih, betul banget ya. kan? ya. Cuba tengok ha, sahabat. Ada tak yang yang berbangsa India sini? Ada tak? Mana lah? Ah, ada ha, tanya tanya dia orang. Dia orang lain. Dia orang pula ha, kalau kita tengok filem Tamil cuba tengok. Dia memandang suami macam tuhan tau. Orang perempuan ni dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Ha. Kadang-kadang bila suami dia tersedak tu dia yang topuk-topukkan kepala suami dia. Ya. Tu yang tradisional lah, yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia. Ah. Ha. Ah. tanya dia kategori mana? Bini dia. Yang ya. lagi moden dia makan dulu daripada suami dia. <laughs> Tanya dia dia masa <laughs> Ha, itu sebab saya pada dulu saya gemar tengok filem Tamil. Allah. Dia boleh mengasah pemikiran kritikal. Sebab tengok filem Tamil, kita tak boleh agak ending ni macam mana. Dia nak ikut hukum dah mati dia tu. Hidup. <laughs> Ada filem Tamil, betul? Benar, benar. Betul, benar bang. Benar saya banget. Tengok, saya tengok VJ, saya tengok semua cerita. Yang terbaru, Mersal, semua saya tengok. Kan itu apa nama? Itu baru Bali tahun bila lambat. Lah. Kau lama menceritalah. Dah berapa kali ulang astro baru tengok kan. Kan tengok tu Tamil tu tak boleh agak ending tak boleh agak memang. Kan Asyad ada sekali VJ tu dah, dah jatuh dah tambah enam dah. Memang macam ni lah tumbang, tumbang patung besar tu himpap dia. Ha. Menangis-nangis orang kampung tu dah. Agak macam ni abang ngabuk macam tu. <laughs> Kau tengok dia kalah. Betul tak? Betul tak? Ha. Allah. Iyo, Dan nak pula hari tu PKP kan tak boleh buat apa. Cerita Tamil, Korea, cerita apa, Cina semua tengok. Bantai lah. Sikit baik lah tuan-tuan kan. Lepas tu mencabar. Mencabar jadi. Itu sebab kita heran kan PKP tu kita dapat peluang ada yang dapat peluang ha, itulah masa duduk ke rumah masa tu baru tahu poning kepala bila anak kecil-kecil macam mana bila anak bising Betul. macam mana baru tahu nah, ha, selama ni kita tinggalkan yang perempuan pula tak membantu ha bawa tahu rasa kan ada rumah kan <laughs> cuba cakap bang inilah yang saya hadapi hari tak apa bang tak apa bang bang bang saya handle anak ni azik macam tu lah Membalun. Membalun. Kan macam tu kan. Ha, posisi sikit bising, posisi sikit bising kan. Ha, tak. Betul. Saya pun mencabar juga lah dulu. Ha, macam kita buat live, ada orang jaga kamera, ada orang jaga ni kan. Sekali bila <laughs> bila duduk seorang-seorang kat rumah macam tu kan. Ha, isteri mah ada kerja, anak pula dengan live dia. Pening kepala. Takkan dia, pang berlari. <clears throat> duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jam ceramah, rupa tak on. Pakai Putra Jaya tu kemudian pelajaran. Apa saya tak bermula lagi ni? Aduh ya Allah. Sudah Lepas tu dah habis dua jam pun aku tahu cakap seorang-seorang kan. Lepas tu dia kata tak apa ustaz, petani kita buat sekali lagi. Pukul dua ulang beli tajuk. <laughs> Masa tu dah lunyai dah aku. Ya Allah. Tak ada semangat dah. Ha. <laughs> bener banget kan? sih, bener banget. Jadi, kalau kita tengok dalam kehidupan kan, dalam kehidupan kita ni, asas berkeluarga ni dia ada Satu kebahagiaan tersurat, satu kebahagiaan tersirat. Kebahagiaan tersurat apa yang kita nampak ya? Kita nampak orang tu bahagia, nampak Betul. rumah dia besar, nampak kereta dia ni. Wah untunglah kau, untunglah kau. Tapi masalah dalam rumah kita tak tahu. Setiap orang Masalah kena ada Betul Jangan ingat rumah tangga ni tak ada masalah Mesti ada Tak kisahlah Apa pangkat sekali pun lah Termasuk pun ceramah Mesti ada masalah Termasuk rumah pun masalah Bang tu lah bang Anak kita ni apa semua ni, ni, ni. Cikgu minta ni minta ni apa semua Lepas ni homework dia tak boleh hantar lah macam ni, ni, ni. Macam mana ni bang Ada masalah Bang bang bang rotek mati bang Kereta ke rumah, contohlah, contohlah ke rumah ada empat lima biji kereta. Serontak mati eh. Ha. ha. Tak yalah sebut Azia tu. Kau ada masalah kan dengan Azia tu. Allah. Tapi itulah. Kan mati serontak kan. Semua kereta serontak mati. Rotek insurans kan. Jadi mana kata? Semua ada masalah. Malahan masalah ni datangnya untuk apa? Nak tengok macam mana cara kita mengatasi. Betul. Tu sebabnya dalam hidup kita ni jangan ada lima perkara. Bila ujian datang, lima perkara kita kena ingat. Nombor satu. Nombor satu, sangka baik dengan Allah. Betul. Allah bagi ujian ni sebab Allah nak bagi aku lagi kuat supaya lain kali kalau berlaku benda tu takkan lagi kita kita bila berlaku benda tu kita takkan panik. Kita dah tahu dah nak buat macam mana. Semalam saya duduk makan dekat dekat uh, satu kedai makan tengah hari di Perak lah di Kuala Kangsar. Director yang Cina ni seorang ni Ken, nama dia Ken. Saya kata Ken, makan tak berapa bagus, tak berapa sedap sangatlah. Yang ni dia bunyi ikan keras yang seorang pula cakap, "Allah oh, lah, saya dia tak apa jadi sangatlah." Dia macam mana? Okeylah. Satu mil saja lah, dia kata. Dia kata, okeylah. You okay je semua kan? Saya cakap tu. You ni semua okay. Tahu tak dia kata apa? Tapi ha, you kena ingat lah. Kadang-kadang, contoh ha, saya pernah makan ada satu cendol. Dia Cendol tu memang tak sedap. Ya. Tapi ya, ha, bila cendol tu tak sedap, dia meletakkan otak kita ha, ingat itu mana cendol yang sedapnya. Ah. Kira okey lah tu tak sedap. Sampai bila ada tak sedap, boyo ingat apa yang sedap. Saya kata macam mana boleh fikir macam tu. Maknanya, benda positif tu kita yang cari. Betul, betul. Betul banget. Kita makan tempat yang tak sedap. Orang cakap, apa nak sedap macam mana? Ada tempat yang sedap dekat sana. Dekat camp site Serajidin tu. Dekat belah sini, tu sedap. Tu sedap makan. Kita boleh tahu. Jadi makna kata, bila kita memori yang pahit berdatang, datang kat kita, kita positif dengan keadaan. Pertama, betul. sangka baik dengan Allah. Tuhan bagi benda ni semua ada sebab. Nak ya. jadi kita lagi kuat. Nak jadi kita kan baik. Dulu masa mula-mula masuk kan, siapa yang pakai yang yang baru-baru lah yang junior-junior ni kadet yang baru masuk ni lah kan konon lanyak betul-betul kan mula-mula masuk, mula-mula konon lanyak ni kenapa hidup aku macam ni kenapa aku pilih hidup macam ni tapi lama kelamaan bila dah tahu natijah dia kesan kesannya lepas tu makin lama oh rupanya ni tujuan dia kan saya pernah sampai dekat camp camp sungai bersih tu kan Eh bukan bukan Sungai Besi. Saya masuk Wadi Ben. Ah betul Sungai Besi. Saya nampak katil kat atas tu dia pakai uniform askar tu pegang senapang. Dia berguling dekat koridor tu, berguling siapa kau jual? Ada dua tengah duduk jangan tengok. Wah, ini memang dah konol lah ni. Ini berguling ni, dia tiga atas tau. Mau berguling tu, turun tangga semua kan. Tak ada pula lah. Tapi dekat atas, sampai ke hujung. Lepas tu dia buat sampai hujung ni Tapi, tak ada pun cakap, Ya Allah, kesiannya. Tak ada pun sebab kita tahu askar tu kuat. Kita ah. orang sekolah macam tu. Jadi makna kata, fokus kita. Tapi pada orang yang tak tahu, betul. Orang tak tahu. Tapi itu sebabnya yang pertama, sangka baik dengan Allah. Yang kedua, kita kena fikir apa? Tenangkan hati kita banyak-banyak. Fokus pada penyelesaian. Bukan fokus pada masalah. Betul. Betul sekali. Ah. Ketiga, jaga salat kita. Hmm. Dalam keluarga kita. Jaga semayang kita. Mana yang non-Muslim ikut cara masing-masing lah. Kan? Yang keempat, banyak akan baca Quran. Dan yang kelima, apa dia? Banyak buat baik. Bila jadi masalah, tetap buat baik dengan orang. InsyaAllah okey. Dan ujian memang kan ada. Malahan Nabi sebut, kan? Kalau kita sakit, contoh ujian sakit, Nabi kata apa? Jangan cepat minta sembuh. Betul. Nabi kata kalau kita sakit, jangan cepat minta sembuh. Kenapa pula? Sebab rupanya bila kita sakit Pertama Tuhan tarik selera makan hmm. Kedua Tuhan tarik kesegaran badan Yang ketiga Tuhan cuci dosa-dosa kita Tarik dosa-dosa kita Tapi bila kita sembuh Tuhan kembalikan selera makan Tuhan kembalikan kesegaran badan Tapi Tuhan tak kembalikan dosa-dosa kita Allah Malahan ada setengah pandangan menyatakan Barang siapa yang 40 hari berturut-turut Tak ada apa-apa masalah dalam hidup dia maka bersaksilah yang dia tu jauh dari rahmat Allah. Allah. Makna kata mesti akan ada masalah. Betul. Kan? Selipar hilang, kasut tinggal semula. Kan? Masa nak pakai apa ni tengok suara dalam pun dah tak ada tinggal satu. Apa bono ni? tanya, tanya bini, tak pernah tak bang mana mana bang simpan suara dalam bang. Ha, dah banyak rumah pula dia. <laughs> Contoh lah <laughs> contoh. Ha, betul kan? Ha, jadi mana kata? Tapi kebahagiaan yang kita nak tengok sekarang ni, kebahagiaan tersurat tadi, ada satu lagi, kebahagiaan tersirat. Tersirat ni dalam diri kita. Allah. Itu saya selalu sebut apa tau? Kebahagiaan dan kegembiraan ini, bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Meng- ah, dalam. Ha. Ah. Jaja, jaja, jaja, kena ulang ni. Ha bukannya memiliki apa yang kita inginkan bukan memiliki tetapi apa yang kita inginkan apa yang kita miliki menginginkan oh, dalam ah ya. bukannya memiliki apa yang kita inginkan tapi menginginkan apa yang kita miliki contoh macam sekarang kita dah jadi ahli keluarga dekat camp Said Sirajuddin kita dah duduk dalam pusarti ni Maka menginginkan apa yang kita dah ada ni. Kedudukan kita ni kita mesti inginkan, hargai, jaga elok Ah, okay, okay, faham. Dah ada isteri, jaga elok-elok isteri itu, menginginkan isteri kita. Bukan menginginkan isteri orang lain. Menginginkan isteri kita. Menginginkan suami kita jangan banding dengan pelakon Korea. <laughs> Kan? dia gemar-gemar lah minat. Orang perempuan dia kadang handsome-nya. Suami tengah baca surat khabar ni. Kan? Terasa ke dia? Tak kisahlah walaupun muka suami kita tak boleh belah. Kan? Ha. Kita kena <laughs> kena anggap tu lah yang paling handsome. Puan Ustaz, dah puan bayang. Tak boleh lah Ustaz. Tak boleh, memang tak boleh belah. Tak apa, time tidur kan, tutup lampu. Okey. Masa tu Korea ada apa semua ada. Kan? Syukur dengan apa yang ada. Betul. Menginginkan anak-anak kita. Wah, jaga anak elok-elok. Kan? Pembentukan keluarga bahagia yang pertama, mesti berlandaskan kasih sayang tanpa kasih sayang. Sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang ambing dan tidak kukuh. Kasih sayang. Betul. Sebut. Zaman sekarang kena lafaz. Dia tak boleh macam dulu Mak ayah dulu-dulu mana dia cakap Saya sayang awak Tak ada Tahu balik buat lauk hmm. Lepas tu sayang tu hmm. Abang Mana makan sekarang ke hmm. Tu lah komandan <laughs> Sekarang hmm. Ayuh eh. uh. Tak ada pek dia cakap dah Tak ada lah Rio Rubio kan contohlah jadi mana kata kena yang sekarang lah sekarang kena cakap ya Allah bertuah betul nah abang dah beli dah kuih tanda kasih sayang abang kuih apa bang kak kuih cakui cakui ya apa tu macam mana lah kuih cakui ni lemak kasih sayang kau tak nampak ke malakap dia dua tu macam tu lah cinta abang oh ada isteri abang ni Abang ni ada je. Wes. Ya, macam tu yang satu ni saya nak simpan. Lah. Kenapa lah nak frame kan? Kan habis semua dah lah. Macam tu abang makan pula kunyah betulan habis habis kan, kan, kan. Tak abang tanya abang kunyah tu sebab nak sematkan dalam hati abang. <laughs> abang ni ada je. Tapi dia gembira. Ha. Abang. Abang balik ni kan happy sangat. Tak tahu nak cakap. Nampak tu. Hari-hari macam tu. Cuba lah buat. Orang perempuan suami balik KPI dia kan tangan mesti depa. Abang depa. Apa lah gelak pula ni betul ni? Iyalah, kenapa gelak? Kau dah kahwin ke belum ni? Dah kan? Ha, buat suami dah. Mana suami? Dah tak mengaku pula dah. Dia betul balik je nak abang. Ya Allah. Bab peluk kata Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri ni panjang umur 4 saat. Ha. Kau janganlah pelik balik apa yang kau dah rekod. Aku tengah ceramah. <laughs> Kau Terperanjat aku siapa pula yang mengajuk aku cakap. Astagfirullah. Macam-macam betul lah. Kau dah rekod kau tengah. Kau tunggulah habis ceramah kan. Betul, betul. Ya Allah. Kan? Tapi Dato' Abdullah Khamsah macam tu lah. Dia kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat aku pun tak tahulah. Tapi banyak peluk isteri panjang umur 4 saat. Dia kata. Tapi yang pastinya isteri sendiri. <laughs> Kau peluk bini orang pendek umur. Yelah. Kan? kan? Astaga. Dan begitu juga orang perempuan lafazkan. Dia, dia, orang perempuan dia tak ada masalah. Dia memang jenis luar apa hati abang buat macam ni ha, dia tu lah saya sayang abang macam macam saya buat dia tu kan perempuan macam tu kan macam lelaki Astagfirullah dia, lebih cool lah kan sebab orang lelaki ni dia disimpan emosi dia disimpan dia tak macam perempuan tu sebab Allah Allah pilih orang perempuan pregnant orang perempuan yang mengandung kan dia boleh cakap dengan perut kan baby Ah. Jangan sepak-sepak. Oh. Kamu pun boleh macam tu. Ha. Ah. Orang oh, lelaki tak mahu ada Orang lelaki. Orang oh, lelaki. Orang oh, lelaki dia emosi. Dia dia kalau dia, dia marah dia memang dia main macam tu dia tak ada. Ih saya sepak pula kau. Dia tu lelaki tu. Ha, <laughs> sepak sepak. Sepak sepak. Dia, dia, dia warning pun dah. Dia geram dia hantar sekali berjalan budak tu. Ha, <laughs> dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, balik. Astaghfirullah. Ah. Astaghfirullahaladzim ya Allah Ustaz Kelakar sangatlah ya Allah uh, <laughs> Tak tahulah nak cakap apa ya kan Sebab Ustaz Samson Debat ni memang the lah Kalau dia dia sampaikan ceramah tu Memang ada kelakar-kelakar Dan kelakar full kelakar lah macam ni kan dan banyak sangatlah uh, apa nama ilmu yang dapat kita ambil daripada Ustaz Samsul Lebak ni berkenaan dengan keluarga eh, kan. Intinya adalah kita tu kena harmonis, kena istilahnya. Kalau macam dulu itu orang tua-tua dulu kata Ustaz Samsul Lebat tu tak mengungkapkan. Kalau sekarang kita kena mengungkapkan, mengungkapkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Kalau orang-orang dulu diam je dia dah faham ya kan. Ha, kalau sekarang kena ungkapkan macam tu lah. Dan Ya, banyak sangatlah yang dapat kita ambil daripada pengajaran dari Ustaz Samsul Debat ni terutama berkenaan dengan keluarga ya kan. Kita kalau dah berkeluarga ya kan mesti ada uh, masalah, mesti ada apa nama tu kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Tapi jangan fokus pada masalah itu sendiri tapi fokuslah kepada penyelesaian ataupun solusi daripada itu semua. Setiap masalah pasti ada solusi. Macam penyakit, setiap penyakit pasti ada oh obatnya. Ingat kata Ustaz Samsul Debat, baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita diberi sakit, jangan langsung minta sembuh. Sebab apa? Ya kan? Ha, seberapa lama kita sakit, maka dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah SWT. Ya eh, kan? Masya Allah La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Tapi jangan juga kita meminta sakit Mintalah sehat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Agar kita tetap Ya istilahnya boleh beribadah seperti biasa ya kan? Tapi kalau orang yang istiqamah Di dalam hadis disebutkan Orang yang istiqamah mengerjakan istilahnya kebaikan-kebaikan Macam salat, istiqamah dalam berzikir Lalu dia sakit dia tidak mengamalkan apa yang diistiqomahkan maka sama saja pahala Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagaimana dia ya kan melakukan solat melakukan zikir padahal dia tak tak melakukan tapi itulah keistimewaan orang yang istiqomah istiqomah oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan segala yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan itu daripada kebodohan saya sendiri wabillahi taufiq walhidayah Ice warahmatullahi wabarakatuh.